쫄깃쫄깃은 뭐한다 내가 한국에 사고 있는 이유야 <laughs> 진짜 그 흑이 그 일로와 일로와 일로와 일로와 일로와 앉아 내보다 나이도 어린 것 같은데 반말을 하지 마라 이 자식이 뭘 잘했다고 앉아 임마 마 여기 소장 어딨어? 여기 소장 남자 논설야지 에? 내가 임마 여기 소장이야 임마 네! 어저께도 네! 같이 밥 먹고 예! 사람는 같이 가고 예! 나다 뭐 했어! 에이! 저빨려! 저빨 몬스터 여러분 안녕하세요 원래는 세스코 게임은 파친코 저는 크리코입니다 <laughs> 最近食べるとこが多いんですよね食べてばっかりだからこの前ヨガはしたけどトゥントゥン栄養になっていきました日記工夫きおお韓国人が電話切るときイエーおーあー 待って待って待って、見えない、見えない。私ここです。え、なんでいっぱいがあるのなんでこんないっぱいあるの情報が多すぎて、一旦出そう、一旦出そう。ちょっぱりちとか注文したらこんなに多いのわー。ピゴ投げたもんが。ちょっぱりとかじゃなくて、わあ、顎。わあ、これめっちゃいいね。これ誰が考えたんだろう。 <gasps> これは、セラダです。ちょっからって、下見て。何もしかしてパンジ 違う今ここでプロポーズなのはそこまでなんでやんべ中がいっぱいありますね <gasps> そばだ年そばですあえこれチョッパレじゃなくてナックスマッコクスマックスと一緒に食べるものわわわわあ分かった私これわかった絶対韓国の人このこれ好きでしょめっちゃ好き私よりうん <laughs> あ行こうえいいのこれ <laughs> マナー違反じゃない、うん、わあパンマンでギーギーギーほんとほんとキムチ作るみたいだね本物はどこ本物のチョッパルはどこレウンョッパルあチョッパルもいろいろな味があるんだ、ちょっと待ってごめんなさい皆さん早く見せたいのに顎が仕事しないのわあわ眠せ定番 これも開けるよ。え、なんで私こんな急いでんの手が、手が震える。 <laughs> わあ、すごい見たことあるちょっぱいこれ、一人分あ、一人分ではないけど。ああ、え、なりちゃいああキャー見てこれ一番好きなものだな。ダイヤより好き。うん。 最近 YouTube メンバーシッっていうことはありますよね、うん、でも私たちにはあんまり必要ないと思う、うん、私たちの日常はそんなに見たい人たちもいないしね、面白くないからね、うん、やっほー저희가이번에쿠키커플멤버십을만들었습니다私たちのちょっとした日常からドラマのワンシーンの NG とか日本人のヌディショーも見られると思います私も見たことないねえ사랑해요クフキヒ それならチョコラ食べますわなんか周りにコラーゲンみたいのがめっちゃついてるからチャーシューみたい日本のいただきますうんブルネム性があるもっとこのコラーゲンのこの茶色のところに味がうわーって入ってるかと思ったら考えよりもすっきりなって感じあ

<laughs> 今お腹鳴ったよねサムギョプサルともまた違うし、ポッサムともまた違う魅力なの。私ちょっとこの油のところがちょっと苦手だったよ。でもこれは本当にカロリー、またカロリーがないぐらいすっきり食べられる。ケンニップとか最高だ。매운거어これなんかマヌルがあるから絶対美味しいやつや。매워아냄새はこれよりもブルーム새がすごい。 뭐야이거일본식타코치の感じと鶏の炭火焼きの感じのブルネムセが感じられる辛くない全然辛くないねおおめっちゃめち日本でもチョッパリ있잖아족발도違うポイントがなや日本はもうって言ったらチョ っていうもやんなの。これはなんか、ポッサンみたいにカットしてるじゃん。そこも違うし、日本のチョッパりは、コラーゲンのパートがめちゃくちゃ多い。小木のパートよりも。ああ、黒ね。くっち。だからなんか食べるところが全部、プルプルプルってしてるところなんだけど、小木と一緒になってるから、またなんか違う感じがする。ああ、これがマッコクスって呼ぶんで。うん。これどうやって食べよう。진짜는같しこっさよ。わあ、わあ。 내가 한국에 사고 있는 이유야 진짜 맞대? 엄청 큰데요? 와! 에? 이거 먹어도 돼요? 예 와. 아니 근데 <laughs> 기레이にするのサムネイル 적인 왕다.メが出ると思いますよ。来た来た来たこのチョルギチョルギと違うの。口、骨近くはそれでもいいほんと、チョルギチョルギの腹ぼち、ほんとに。あ、黒くにゃ、黒くにゃ。지금먹어야지 これは韓国人はいつ食べるの족발뭐本当야식 때. これをヤシってついて私が子供の時はこんな반찬がもっと多かった。今も少なくなりましたから。 これで 어, 그러니까 아저씨는 그런 것 같아. 한국어 족발도 일본 족발이 지금 찍어 포인트는 음. 일본 족발은 베이크스러워. 음. 근데 한국어 족발은 보일이야. 아 그렇군요 <laughs> それで、日本のチョッパルは、ヤシとかシクサっていうよりは、ちょっとソジュ飲んで、ちょっとちょっと食べて、ソジュ飲んでって感じだけど、これはもうシクサとして完結するよね。そうね、理由に比べたら。そうで、これをまず、これぐらい作るの。寝ちゃうよ。ほら、같이ち을먹을게요와여러분와그리고私미치겠今日は、와근데マジで。今までで一番チャギが笑ってないもんね。あれ、マコスとチョコパル私ビ짜미쳐よ。行ってきます 자 저는 사이건이 족발대 2행시 한번 갑시다 아, 더? 아 가야죠 왜냐 예, 코레오 마치마스 히트도 지 5위 준비됐나요? 네 족! <gasps> 저기 김현식 있다! <laughs> 아니 아 갑자기 괜히 앵기를 하지 말았 <laughs> 아니 멋있어? 네, 김현식 있다 발! 발 봐라! 무야호 첫발 여러분 안녕하세요 그리고라고 합니다. 처음에 만났잖아요. 매운맛도 맛있고 그냥도 맛있고 세계 세계에 있는 남자가 다 좋아하는 맛이네요. 부럽습니다. 근데 이걸 나니? <laughs> 오늘은 진짜 만나서 행복하고 진짜 앞으로도 안녕히 계세요. <laughs> 저 빨가게 사장님 여러분 안녕하세요 그리코라고 합니다 오늘은 진짜 깜짝이었어요 <laughs> 왜냐하면 족빨밖에 없어요 아니라 면도 있고 김치도 있고 주먹밥도 있고 깻잎도 있고 소스도 많이 있고 진짜 회사원 몇 명이 있어요? <laughs> 혼자예요? <laughs> 혼자라면 제가 한국에서 알바가 없으니까요. 조금만 도와줄까요? <laughs> 감사합니다. <laughs> 네.